گیرم شکر دخترکی دیاده من بلا گیرم شکر دخترکی دیاده یه انجور انجا تویت مبارک باشن روز توی دوستا قطارم باشن خود گفته بودی یارکی خوش کرده رو باش خاله هستم بزن دختر با من خاله بزن دختر با من زن دخترم میپسند عزیز من بر تو درگیر شدم وای دیر آمده من از شدم وای من پیرک شدم و پیرک نشد وای از گرمی محبت بر تو درگیر شدم یا یا یا یه ماشینم سر سنگ تو از من اخشانایی واسه دار شبن مستو تو مست و خیلانایی واسه دار شبن از تو گوشکات مروانی وقتی شب بیمنم هرمان داره Muguza Katala. Zhigim Johnny the Gaz, Mashirina the the Gaz, Mashirina the Kanti Lags. What's the Jonah and the Youngs? What's the Jonah Jonah? خونه رژیرم She got a John, Parkinson Smadakshon. She and Johnny, she got a John, Parkinson Smadakshon. Sen o John et ver kurban, Badermane Erman. Senin o John et ver kurban, Badermane Erman. Vasma göner yiyon, kovul göner yiyon, Azzel cüner yiyon, yada با بوفق طلب قبولم کنه نشاره دم پیپانی علاچم کنه نشاره این تو چیز خفم صبرم نکن سال است جوهی زیست است